mattina mi ha detto di parlare di un'altra cosa, di parlare della perseveranza. quindi parleremo questa mattina delle acque vive, parleremo della perseveranza che ci guida alle acque vive. Genesi capitolo 26, leggeremo dal verso 1 al verso 6 e dal verso 12 al verso 28 di Genesi capitolo 26. Qua ci parla della storia di Abramo. Ora ci fu una carestia nel paese, oltre la precedente carestia che c'era stata ai tempi di Abramo. Poi Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerà. Allora l'Eterno gli apparve e gli disse, non scendere in Egitto rimani nel paese che io ti dirò. Soggiorna in questo paese ed io sarò con te e ti benedirò. Perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre. E moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo. Darò e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. Perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò i miei ordini, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Così Isacco dimorò in Gerà. Andiamo al verso 12. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centro e l'Eterno lo benedisse. Quest'uomo divenne grande e continuò a crescere fino a diventare straordinariamente grande. Egli venne a possedere greggi di pecore, mandrie di buoi e un grande numero di servi. Così i filistei lo invidiarono. Perciò i filistei turarono, riempendoli di terra, i pozzi che i servi di suo padre avevano scavato al tempo di Abramo suo padre. Allora Abimelech disse a Isacco, vattene da noi, perché tu sei molto più potente di noi. Così Isacco se ne andò di là e si accampò nella valle di Gerà e là dimorò. E Isacco scavò di nuovo i pozzi di acqua che erano stati scavati al tempo di Abramo suo padre e che i Filistei avevano durato dopo la morte di Abramo e pose loro gli stessi nomi che aveva loro posto suo padre. Poi i servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. I pastori di Gerar altercarono con i pastori di Isacco dicendo l'acqua è nostra ed egli chiamò il pozzo Esec perché quelli avevano contesi con lui i servi scavarono quindi un altro pozzo ma quelli altercarono anche questo Esacco lo chiamò Sitna allora egli se ne andò di là e scavò un altro pozzo per il quale non altercarono ed egli lo chiamò Re Hobot perché disse ora l'Eterno ci ha messi a largo e noi prospereremo nel paese. Poi di là Isacco esatto salì a Beersheba e l'Eterno gli apparve quella stessa notte e gli disse io sono il Dio di Abramo tuo padre non temere perché io sono con te ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore di Abramo mio servo allora egli costruì in quel luogo un altare e invocò il nome dell'Eterno e vi piantò la sua tenda. Là i servi di Isacco scavarono un pozzo. Poi Abimelech da Gera andò da lui con Auzat, suo amico, e con Pico, capo del suo esercito. E Isacco disse loro, perché siete venuti da me? Dal momento che mi odiate e mi avete allontanato da voi, allora essi risposero, noi abbiamo chiaramente visto che l'Eterno è con te. Così abbiamo detto, si faccia ora un giuramento fra noi, fra noi e te, e facciamo un'alleanza con te. Amen. E leggiamo anche Giovanni capitolo 4, verso 14, che poi riprenderemo, in cui Gesù dice, chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. La storia che abbiamo letto di Isacco inizia non come una bella storia, perché inizia che c'è carestia, su carestia, contro carestia. La situazione non era buona. E quando la situazione non era buona, Isacco inizia a pregare. E quello che succede e normalmente nel passato quando c'era una carestia in un posto le persone si spostavano in un'altra nazione, in un altro posto dove non c'era carestia quindi l'idea di Isacco era quella di spostarsi da lì e andare in Egitto perché spesso capitava nella storia di Israele che loro andavano in Egitto, tornavano dall'Egitto, andavano in Egitto perché l'Egitto avendo il Nilo non soffriva molto le carestie come invece ne soffrivano loro che abitavano nella terra di Canaan. E quindi l'idea di Isacco era un'idea abbastanza sensata, perché qui non si può fare, facciamo una cosa, andiamocene in Egitto. Però Dio gli parlò gli dette una parola. La parola che Dio gli disse non muoverti dalla terra in cui sei. Non ti muovere. E anche oggi sta succedendo questo in Italia. Molti vanno via dall'Italia perché non c'è lavoro. Molti vanno via dall'Italia perché le cose non vanno bene anche molti pastori chiudono la chiesa e se ne vanno all'estero perché le cose in Italia non funzionano. Però Dio sta dicendo che bisogna perseverare. Dio diede a Isacco una risposta, una parola, disse non andartene via, rimani in questa terra, non andare in Egitto, perché io ti benedirò lì dove tu sei. Quando Isacco riceve questa parola, ha creduto in questa parola è la benedizione di credere nella parola di Dio, l'ha portato a ricevere la benedizione. Anche se c'era fame su tutta la terra, Isacco si fidava della parola di Dio, si fidava di quello che Dio gli diceva e nell'anno di carestia lui seminò e Dio gli diede cento volte quello che lui aveva seminato. Isacco si fidò di Dio più di quello che i suoi occhi vedevano, più di quella che era la situazione politica, economica intorno a loro Isacco fece una cosa stupida, seminò in tempo di carestia. Quando gli altri non seminavano, lui seminò, perché aveva una parola da parte di Dio. Non furono così, non fecero così i filistei, i quali non fecero nulla perché erano di carestia. E il raccolto non ci fu, qualcuno probabilmente seminò, però la differenza era così palese che dice come mai magari seminarono forse nei campi uno a fianco all'altro, dice come mai il sacco fanno cento volte quel seme mentre a noi niente? Sapete, questa storia mi fa ricordare molto quando sono stato in Venezuela e c'era un pastore amico mio che si chiama Nicolas e lui mi portò a vedere un campo che gli aveva lasciato il suocero il suocero aveva la figlia e un figlio e divise questo campo a metà lui era ovviamente un pastore, era convertito, il cognato no. E sapete come si convertì il cognato? Perché dice io non capivo quello che succedeva. Dopo che mio, eh, mio padre praticamente divise il campo fra me e mia sorella, succedevano cose strane. C'era la rete che divideva i campi, appena superata la rete, le piante di mango facevano mango a grande quantità nonostante lui coltivasse e facesse l'agricoltore da quando il padre era agricoltore diceva non capivo la differenza com'è possibile la pianta mia sta qua e non porta frutto la pianta sua sta là e porta frutto cento volte per uno che sta succedendo? e ne parlò con un amico suo e l'amico gli fece leggere nella Bibbia che Dio promette benedizione per i suoi servitori ricordatelo sempre. Se ci sono persone che ti trattano male, che ti invidiano, è perché Dio ti sta benedicendo. E questa invidia è cresciuta in maniera così grande che alla fine Isacco dovette lasciare quella, quel posto, anche se non lasciò quel paese, perché Dio gli aveva detto di non lasciare il paese, ma si spostò. E ricordati, anche se ti perseguiteranno, se tu hai una parola da parte di Dio, Dio ti farà prosperare la benedizione era sulla vita di Isacco perché Isacco aveva obbedito alla parola di Dio se seminava prosperava se scavava un fosso usciva un pozzo di acqua viva gli duravano il pozzo lui andava da un'altra parte scavava e usciva un altro pozzo gli duravano quel pozzo andava da un'altra parte scavava e usciva un altro pozzo dove metteva mano metteva mano prosperava fino a quando lui non arrivò a Rehoboth Moisè si arresero, andarono ad Esacco e facciamo un patto perché abbiamo visto che Dio è con te. Abbiamo visto che abbiamo fatto di tutto per distruggerti, ma tu cresci sempre, vieni sempre benedetto. Non si capisce com'è possibile, allora facciamo un patto. Dio è con te. E questa mattina Dio ci sta dicendo che attraverso questa conferenza Lui ci darà queste acque vive. Lui ci darà queste acque vive, la gente verrà e riconoscerà che Dio è con te e dire non è possibile, Dio è con voi. Quindi dobbiamo prepararci perché stanno per venire acque vive nella nostra vita, nelle nostre chiese. Stanno per arrivare queste acque vive e dobbiamo prepararci. Dio ha per te acqua viva, non è come l'acqua normale. E quell'acqua di cui abbiamo letto in Giovanni capitolo 4, chi beve di quest'acqua non avrà mai più sete. E questo è quello che noi stavamo dicendo stamattina, pure con Diana Dice c'è una presenza di Dio incredibile nella Chiesa, perché un pozzo di acqua viva. E le persone solo entrando dalla porta sentono la presenza di Dio, anche quando lo stiamo pregando, anche quando lo stiamo cercando di Dio, perché Dio dimora in questo luogo, perché Dio ha aperto un pozzo di acqua viva in questo luogo. E l'acqua viva che Dio ha dato crescerà, si manifesterà anche nei posti dove voi siete o nei posti dove voi andate. La benedizione di Dio è sopra di noi. Però non è sopra di noi perché noi siamo bravi. Noi cerchiamo di fare le cose al meglio che possiamo fare, perché Dio merita l'eccellenza. Però non è per questo che Dio è con noi. Ma Dio è con noi perché noi siamo stati ubbidienti ad una parola del Signore, come fece Isacco. Noi siamo stati ubbidienti quando Dio ci ha detto, io stavo girando molto come ministero itinerante, ma gli ho detto fermati perché io voglio fare qualcosa di tanto c'era una persona che aveva una chiamata che ha rifiutato questa chiamata Dio mi disse questa chiamata adesso la devi portare avanti tu noi siamo stati ubbidienti e questo causa la benedizione è l'ubbidienza che causa la benedizione per questo quando tu segni vedi il frutto per questo c'è benedizione quando gli altri non vedono benedizione tu hai opportunità gli altri non avranno morirà, perché sopra di te c'è una parola di Dio. E se tu rimani fedele a quello che Dio ti ha detto, nonostante le persecuzioni, nonostante le prove, nonostante gli attacchi che il diavolo ti può dare, allora tu vedrai il frutto cento volte per uno. Questa è la parola che Dio ci sta dicendo. Questa parola di questa mattina è come una strada per trovare le acque vive. La scrittura dice che Gesù disse voi riceverete cento volte qua giù, però disse insieme a persecuzioni. Molte volte ce lo dimentichiamo. Le persecuzioni fanno parte della strada di Dio perché ci portano ad arrivare al pozzo delle acque vive. Non so se lo stiamo capendo. Isacco, prima di arrivare a Rebot, gli dovettero durare tutti i pozzi. Perché se il pozzo era buono e lui rimaneva lì, non sarebbe mai arrivato in questo posto dove c'era molto spazio dove lui avrebbe potuto crescere indisturbato con la benedizione. E se noi magari eravamo in alcune chiese religiose e lì avessimo continuato a trovare l'acqua viva, non saremmo mai arrivati dove siamo adesso. Amen. Per questo Dio ha permesso che i pozzi in cui eravamo si chiudessero. Amen. E ogni volta abbiamo trovato i pozzi più buoni. E siamo passati da persecuzione a persecuzione, da prova a prova, fino ad arrivare adesso in un posto dove c'è acqua viva e dove abbiamo spazi larghi, dove possiamo crescere, moltiplicarci perché Dio è il noi, perché siamo stati obbedienti a questa parola, siamo stati obbedienti a quello che Dio ci ha detto, perché Dio ci ha chiamati e noi non abbiamo preferito il mondo, ma siamo rimasti fermi e fedeli a quello che Dio ha detto. È un po' come nel passo di Giovanni 4, questa donna aveva sofferto tanto era stata diffamata dagli uomini perché aveva tanti uomini, tanti mariti però quella cosa l'ha spinta a incontrare Gesù e quella donna incontra Gesù a causa della diffamazione delle persone che erano contro di lei e quando poi lei accetta Gesù, le persone diranno: Ah, adesso ah, crediamo che Gesù è con te, che tu veramente hai conosciuto Gesù. Le persone che prima ti chiudevano le porte, che ti diffamavano, sono quelle che poi vengono da te perché riconoscono che Dio è con te. Amen. Come fecero questi filistei, prima chiusero le porte a Isacco, fino a quando poi lo riconobbero Dio veramente è con te, veniamo da te. Le persone che se ne sono andate, che sono passate, criticando, giudicando la tua vita, amici, parenti, che hanno detto tu sei pazzo, ti hanno fatto il lavaggio del cervello, sono le persone che verranno da te e diranno aiutami, perché abbiamo visto che Dio è con te. Amen hai tu, adesso lo voglio anche io. La benedizione che hai trovato tu, l'acqua viva, dalla anche a me. Apocalisse 3,9 dice ecco io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana praticamente i tuoi nemici si dicono giudei e non lo sono mentono ecco li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e riconosceranno che io ti ho amato. Dio sta facendo qualcosa di meraviglioso, sta muovendo lo spirito in una maniera eccezionale. E quello che il Signore di Dio ci sta dicendo, che dobbiamo essere perseveranti. Perché la perseveranza ci porta a realizzare quello che Dio ha per noi. Isacco non disse, ah, questi sono gelosi, fammene scappare perché vado in un'altra terra. Gli durarono nel primo pozzo non disse, vabbè, pazienza, vuol dire che ce lo dobbiamo andare in Egitto. Lui aveva ricevuto una parola da parte del Signore e lui rimase fermo nella visione che aveva ricevuto da Dio, nella parola che aveva ricevuto da Dio e la sua perseveranza gli fece arrivare ad avere la promessa. E la perseveranza in quello che Dio ti ha chiamato, quando gli altri non vedono niente, quando gli altri dicono ma perché stai perdendo il tempo? È lì che tu vedi la gloria di Dio. Amen. Io mi ricordo sempre la testimonianza del mio padre spirituale, Antonio, che lui iniziò una chiesa piccola, e la Chiesa non cresceva, era piccola, lui soffriva e soprattutto le persone lo fermavano per la strada e gli dicevano Antonio ma tu sei ancora lì con quella chiesetta ma che te lo fa fare di perdere il tempo? E lui era lì, sudando, piangendo. Fino a quando poi il Signore non ha benedetto, la Chiesa è cresciuta, è diventata una Chiesa grande e rincontrò le stesse persone. Disse Antonio, veramente la Chiesa è cresciuta, allora disse sì, il Signore è stato fedele a quello che aveva detto. E loro dicono, ma per caso qualcuno ti sta finanziando, ti danno i soldi degli Stati Uniti d'America? <laughs> Prima era stupido perché credeva a quello che Dio aveva detto, dopo era successo perché magari c'era qualcuno che lo finanziava. Non ascoltiamo mai le parole degli altri ascoltiamo la parola di Dio. Ieri parlavamo della rana che era sorda e per questo abbiamo finito. Impariamo ad essere sordi a quello che uno agli altri. Non possiamo paragonarci con le persone. Ah, quella chiesa è grande. Non solo, non vivono la nostra stessa chiamata, la nostra stessa situazione, quello che noi stiamo vivendo, però una cosa possiamo dire. Se saremo fedeli, Dio ci porterà a Rehovot, a terreni larghi, ampi, dove cresciamo, cresceremo senza tempo. Una fonte che zampilla in vita eterna quello che aveva fatto Isacco era stato credere in Dio sapete gli agricoltori seminano in base al clima dice oggi piove domani non piove in base a come il clima seminano però la parola di Dio ci dice di fare diversamente leggiamo Ecclesiasti 11 verso 4 e verso 5 chi bada al vento non seminerà chi sta a guardare alle nuvole non mieterà come tu non conosci la via del vento, né come si formano le ossa nel greco della donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Tu non sai come Dio opera. Attraverso le persecuzioni, le prove, Dio ti porta dove Lui vuole che tu sia. Alcuni non lavorano, non segnano perché dicono ecco eh, l'Italia la gente non si converte e a Fuerteventura sono tutti religiosi, credono alle Madonne, non vogliono sentire niente, allora non facciamo più nulla non stiamo vedendo un risultato, non segniamo. E questo è l'errore più grave che noi possiamo fare. Scoraggiarci e fermarci. Dio ci ha dato una parola, dobbiamo essere perseveranti. Isacco non si scoraggiò quando gli chiusero il primo pozzo, quando lo cacciarono dalla città, non si scoraggiò quando gli chiusero il secondo pozzo e quando gli chiusero il terzo pozzo, non si scoraggiò. E alla fine mi la gloria di Dio, perché Dio gliel'aveva promessa. Però per arrivare in re Goat lui doveva passare per queste disavventure, altrimenti non ci sarebbe mai arrivato. E forse tu sei qua oggi perché sei passato attraverso tante disavventure. Se magari eri in quella chiesa con i pastori che ti volevano bene, tutto a posto, tu non saresti mai cresciuto. Mm-hmm. Ma Dio ha permesso che quei pozzi si chiudessero affinché tu potessi arrivare qua. Amen. È vero? Così opera Dio. Dobbiamo solo credere a quello che Dio dice. È una promessa, è per te. Il problema non è nel conoscere le promesse di Dio, ma nel credere nelle promesse di Dio. Perché la fede, la fede si basa sulla quantità, non sulla qualità. O meglio, si basa sulla qualità, non sulla quantità. Credere non è che c'è chi crede di meno e chi crede di più o credi o non credi, o non credi. e se tu credi in quello che Dio ha detto tu ti comporterai in base a quello che Dio dice se ti è arrivata una parola da parte di Dio e tu veramente stai credendo che quello è Dio che ti ha chiamato allora tu andrai avanti e non ti fermerai mai Isacco ha creduto che quella parola era da parte di Dio ed è andato avanti fino alla fine Dicevamo ieri che i problemi erano due. Il primo problema erano le tradizioni, il secondo è l'incredulità. Se Isacco fosse stato incredulo, al primo problema avrebbe gettato la sua. Ma il fatto di aver creduto veramente in Dio lo ha portato a perseverare e lo ha portato ad ottenere il risultato. E questa è la cosa che noi dobbiamo imparare. A non scoraggiarci quando i risultati non vengono, ma a perseverare non puoi credere al 30%, non puoi credere al 50%, o credi al 100% o non ci credi. Amen. È semplice. Ma se ci credi, allora devi andare avanti fino alla fine. Amen. Ed è lì che vengono i risultati. Luca 17,6 dice e, trapiantati nel mare e vi ubbidirete. La fede. Dobbiamo credere in quello che Dio ha detto. Dio ci ha dato una parola, Dio ci ha messo in un posto, Dio ci ha dato una visione. Dobbiamo essere perseveranti. Giovanni 6,28, molto importante questo, disse cosa dobbiamo fare, Gesù disse, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù non rispose, dovete pregare 24 ore su 24, eh, fate digiuni adorazione fate intercessione per liberare l'atmosfera spirituale. Non ha mai detto questo Gesù. Cosa ha risposto? Questa è l'opera di Dio che... In colui che egli ha mandato. E credere significa credere fino alla fine. L'opera che dobbiamo fare noi in realtà è credere, tutto il resto lo fa lui. Da un lato tu devi credere, eh, dall'altra parte il diavolo cercherà di scoraggiarti. Però stranamente scoraggiandoti sta cambiando il piano di Dio. Mm. Il diavolo cercava di chiudere i bocchi e di pozzi a sacco, senza sapere lo stava spingendo ad arrivare dove Dio lo voleva, a remoto. Il nostro compito è quello di credere in Dio, di essere perseveranti fino alla fine. Questa è la cosa. Dio guarisce i malati, fa opere potenti, fa miracoli. Allora quando noi preghiamo per un malato e, tu non, e non guarisce, non ti devi fermare. Amen. Devi essere perseverante. Perché Dio ha detto pregheranno per i malati, imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Allora ti puoi dire la mano la prima volta, Dio guarisce a me. Dio non guarisce, Dio non guarisce, pregheremo domani. Dio non guarisce ancora, pregheremo un'altra volta. Ma mai cercare la spugna. Perché è la volontà di Dio che la gente stia bene, la gente guarisce. Parlo di Gesù alla gente, ci parlo la prima volta, non mi accetterà. La seconda volta non mi accetterà. Possono passare dieci anni, ma ogni volta che lo vedo, invece di parlare della Juventus, del calcio o di che altra cosa, gli parlano di Gesù, perché porterà frutto. Perché se no ha andate e predicate il Vangelo, ad ogni creatura. Quindi il mio compito è predicare. Dobbiamo essere costanti nell'applicare la parola di Dio. I risultati vengono con la perseveranza. Mm. Sapete, la Bibbia parla della storia di Eleazar. Eleazar praticamente era uno dei coraggiosi di Davide, mm. degli eroi che Davide aveva nella sua squadra. E la storia, in 2 Samuele 23, verso 9 e verso 10, ci dice una cosa che mi è rimasta molto impressa. Dopo di lui veniva Eleazar, figlio di Dodo, figlio di Aoi, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide, quando sfidarono i filistei radunati per combattere, mentre gli israeliti si erano ritirati. Quindi il popolo di Israele se ne stava scappando e loro soltanto intervenuti affrontarono l'esercito. Guardate cosa succede. Egli si levò e colpì i filistei finché la sua mano rimase attaccata alla spada. In quel giorno l'Eterno però una grande vittoria e il popolo ritornò dietro di lui per fare il bottino. Quindi tre vinsero e poi il popolo prese il bottino. Eh. Però perché vinsero? Perché lui usò la spada in maniera così tanto determinata dalla mattina fino alla sera che alla fine non si staccava più dalla sua mano. Era diventata una sola cosa con lui. Così deve essere la parola di Dio con lui. come diceva Napoli mi ha vista male parata e se ne era chiusa aveva visto che le cose non andavano bene e se ne era andata a gambe ma loro tre si piantarono là dentro confidarono nella mano dell'Eterno nella parola di Dio nella spada che avevano e continuarono a combattere, a perseverare e vinsero un esercito in tre di loro in tre per la loro perseveranza vinsero per loro e per tutto il popolo questa è la simbologia che Dio ci sta dando. Noi siamo stati battezzati con lo Spirito Santo, ma dobbiamo prendere le promesse di Dio e credere fino in fondo, perseverare. Non possiamo credere oggi sì e domani no. Vabbè, Dio mi ha mandato, poi domani chi lo sa se sarà vero. Dio mi ha dato una parola che io dovevo servirlo, poi domani, eh però mi hanno donato il puzzo. Dio ha detto che mi avrebbe moltiplicato, eh, però mi hanno chiuso il puzzo, come faccio a moltiplicare? No, rimanere fermi nella parola di Dio. Quando vinci troverai acque vive, troverai il Reno Bot, un luogo ampio, un luogo dove potrai fare, potrai diciamo, crescere in maniera incredibile. Dobbiamo sostenerci alla parola di Dio. Come posso dunque avere una grande fede? La parola è perseveranza, persistenza se non dire aver vinto continui a spingere su quella cosa non ti fai indietro ma credi fino alla fine allora puoi dire di avere fede allora puoi dire di essere di avere una fede persistente non dobbiamo tirarci indietro se la promessa è per noi allora se è per noi è per noi Dio non può mentire e se noi siamo costanti con la nostra perseveranza allora otterremo il frutto la chiave è non tirarsi indietro, in ogni cosa. Tu affronti una sfida, preghi a Dio per una guarigione, per un morto che deve resuscitare, stai lì e continua a pregare finché non si alzi. Non lasciare che il diavolo ti scoraggi. Neemia quando costruì, costruì le mura non si, non si arrese. Mentre stava costruendo volevano ucciderlo, volevano fare, volevano dire. Loro addirittura con una mano erano attaccati alla spada e con l'altra mano costruivano il muro, però non si fermarono, non si arresero e alla fine riuscirono a costruire le mura di Gerusalemme. Fu facile? No, però non era impossibile, perché Dio era con loro. E quello che noi stiamo cercando di costruire non è facile, però non è impossibile, perché Dio è con noi Quindi quando prendiamo la decisione, la nostra decisione è e deve essere radicale dobbiamo essere determinati. Quanto a me e la casa mia serviremo il Signore. Noi siamo stati radicali quando abbiamo deciso di seguire il Signore. Capitò un periodo, una, una settimana, che noi sapevamo quando tornavamo di, di, fare il culto con una persona in chiesa. Ma noi siamo stati persistenti e abbiamo detto, Signore, anche una sola persona, noi continueremo in quello che tu ci hai chiamati a fare. E quella settimana si avvicinarono 20 persone a sé e Dio iniziò la Chiesa che oggi noi vediamo. Persistenza. Se non ci fosse stata quella persecuzione, oggi forse non saremmo qui. Forse non avremmo pregato a Dio per tante cose. Dio conosce la strada. Il nostro compito è quello di essere persistenti. persistenti. Il fratello Mandela, sapete Mandela, diceva una cosa molto importante. Un vincitore un eroe non è un eroe perché è più bravo di un altro, ma è soltanto, o perché è più coraggioso, ma è soltanto perché non si è reso male. Addirittura nella guerra, sapete, c'è un momento particolare, dicono gli esperti di guerra, in cui non vince il più forte, ma vince chi rimane fermo a mantenere la sua posizione, la nostra persistenza. Quindi dobbiamo pregare, credere nel Signore, ed essere persistenti. Gesù è stato fino alla morte della croce, dice la Bibbia in Filippesi capitolo 2. Per questo Dio l'ha solamente innalzato. È stato obbediente a Dio fino alla morte della croce, fino a dare il suo sangue e la sua carne per noi. Anche noi dobbiamo essere obbedienti a Dio fino alla morte. Non possiamo accettare lo scoraggiamento. I risultati vengono con perseveranza. Dio mi ha detto una cosa, Dio lo farà. Il mio compito qual è? Perseveranza, perseveranza, perseveranza, perseverare, perseverare. I risultati non vengono dalla sera alla mattina, ricordate. C'è molta lacrima, c'è molta sofferenza dietro un ministero, dietro quello che noi costruiamo. Però ricordatevi, il frutto sarà un frutto eterno. Amen. Servire il Signore visitare il pastor Antonio costa tempo e denaro, però ne vale la pena. Anche se soffriamo per un piccolo tempo qui sulla terra, questa nostra sofferenza, dice la Bibbia in Pietro, produrrà un peso eterno di gloria. Quello che noi stiamo lavorando adesso cambierà il volto del mondo, ma soprattutto avrà una ripercussione sull'eternità non dimentichiamo mai. Allora dobbiamo avere un momento per pregare, perché è facile scoraggiarci, è facile abbattersi. Proviamo questa mattina anche pregare il Signore e dire Signore dacci la forza di essere perseveranti. Amen. È facile essere perseveranti quando vedi il frutto. Il problema è essere perseveranti quando non vedi niente. È facile essere perseveranti quando parli e la gente si converte. È difficile essere perseveranti quando devi parlare senza vedere niente. È facile pregare per i malati quando guariscono a appresso. Ma Dio ti chiama a pregare per i malati anche quando tu non vedi che guariscono. La nostra fede è la nostra perseveranza Amen. in quello che Gesù ha detto ricordatevi, la chiave per vincere è la perseveranza. Amen. Non lasciare mai il campo di battaglia, perché la battaglia già l'abbiamo vinta, ormai nel nome di Gesù. Amen. Amen.